Hallo, äh, ich heiße Michael und ich zeige euch mein Spiel Bad Bomber. Also, es beginnt jetzt und ich spiele eine Fledermaus, die Bananen bomben kann und damit sollte ich die Katze treffen. Man bekommt dafür Punkte und bei 10 Punkten ändert man das Level, also dann stärkt man Level auf. Es ist jetzt nur eine Kanonenkugel, aber es werden immer mehr Kanonenkugeln je nach dem Level. Es gibt sieben Level und man hat drei Leben. Die Anziehungskraft, also die Erdanziehungskraft im Spiel von der Banane ist 0,5, aber man kann das auch in den Optionen umändern. Genau wie man, wie man umändern kann, wie schnell die Kanonenkugeln fliegen oder wie viele Leben man hat. Spiel. Also es ist nicht gerade das leichteste Spiel. Ja, jetzt bin ich im dritten Level. Man findet es auf Scratch, also auf der Scratch-Seite. Ja. Nach Bettbomber. Ja, nach Bettbomber eigentlich.